Vamos falar sobre Rosh Hashanah, hoje. Sobre o versículo em Teilim, Le David Hashem Ori Veish'i, no qual David disse e cante, um cântico para Hashem, Ori Veish'i, Teilim número 27, Ori, minha luz, Ish'i, minha salvação. Sobre isso diz o Midrash Shohar Tov, Ori, minha luz em Rosh Hashanah, Veishri e minha salvação em Kippur. Agora, nós temos que entender, salvação em Kippur, tudo bem, por quê? Porque justamente em Kippur se perdoa os Averot, a pessoa fica limpa. Então a salvação do Yudi, que fica limpo dos pecados. Porém, Ori, minha luz, em Rosh Hashanah, que significa? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Eu vou resumir o máximo possível para vocês. Segunda pergunta. Por que em Rosh Hashanah a pessoa é julgada? Como diz a Mishnah, Masech Rosh Hashanah, Daftet Zain. Que em Rosh Hashanah toda a humanidade passa na frente de Hashem, Kivne Marom, e somos julgados. Por que é julgado em Rosh Hashanah? Três. Por que Rosh Hashanah, o início do ano, é o dia primeiro de Tishré? Então vamos lá. Vamos uma por uma. Vamos do final para a primeira. Depois voltamos sobre minha luz. Diz o Ran, Rabbeinu Nussim, que é um dos Rishonim, comentarista do Rif, e ele explica o seguinte que de acordo à ideia que sustenta que Rabi Eliezer, que no, o mundo foi criado no mês de Tishrei, que é o mês de, que vai dar início ao Rosh Hashanah, na verdade não foi criado no dia 10 de, de, de 1 de Tishrei, foi criado dia 25 de Elul. Ou seja, cinco dias antes de Tishrei começou a criação do mundo. 25, 26, 27, 28, 29 de Elul, quinto dia da criação o sexto dia da criação, que é o dia 1 de Tishrei, é o dia que foi criado o primeiro homem, Adam Arishon. E por isso que este dia é considerado Rosh Hashanah. Por quê? Porque aí Hashem começou a reinar sobre um ser humano. Ou seja, toda a criação estava esperando o ser mais importante que era Dama Rishon, no qual foi criado no sexto dia. E a partir dele começa a se contar os anos. A partir da criação da Dama Rishon. Agora, o que acontece no primeiro dia da criação da Dama Rishon? Então, o Ran cita, eu não vou ler dentro para não me prolongar, mas Hashem cria Adão, tudo isso no dia, no sexto dia de criação, que é o primeiro dia de Tishrei. Cria Adam Arishon, coloca alma, a Neshama nele, cria a Javá, ordena a eles não comerem da árvore de Etz Adat, peca no mesmo dia, e no mesmo dia Adam é julgado. y es expulso de Gan Eden. y a frase que con esta, esta barraita que cita Rabenu Nissim diz <coughs> que seguinte: se Sheamata Lifanai Badim Beyom Azeh, diz Hashem para Adam Rishon. así como você ficou e foi julgado neste dia, Viatzata Bedin Mos, e saiu bem no Din. Dimos significa saiu bem. Assim a humanidade, seus filhos, que vai ser a futura humanidade, vão ser julgados neste dia e vão sair bem. E tudo isso quando acontecer? No sétimo mês, que na verdade é os meses a gente conta a partir de Nissan, no primeiro do mês, que é o primeiro de Tishrei. Até aqui as palavras do Ran. Mas pues tem que entender. Adam Arishon se saiu bem no Din? Adam Arishon, que él tenía todo servido y vivía en Ganaeden, y tenía todo de bom y de melhor, y no precisava se para tener comida ni para tener nada. Inclusive era decretado sobre eles vida sem parar. Vida, vida, vida, vida, não tinha morte. Depois que ele peca, Hashem pune ele e diz, Bezeata pecha tochal lahem. Com o suor de sua frente você comerá. E a Javá também foi punida. E ainda trouxe a morte para o mundo. Isso significa se sair bem? A explicação disto é o seguinte. As punições e os castigos de Hashem são diferentes daqueles de seres humanos. Quando Hashem, e se entra agora no detalhe em que sentido Adão pecou, qual foi a intenção dele comendo de Etzadat, que isso também merece uma outra aula, Bezrat Hashem, mas não é agora o momento. Adão Arishon, ele tropeçou ele pensando que estava fazendo uma coisa melhor, ele piorou sua situação. Neste momento que ele tropeçou e ele peca, ele, junto com a Havá, agora o mundo mudou. E Hashem quer que ele chegue a seu tikkun, a seu conserto. E o conserto dele só acontece mudando a situação. Não pode continuar mais morando no Gan Eden, tem que trabalhar a terra para obter seus frutos para comer, e assim sucessivamente. Agora a função dele mudou. Em outras palavras, e em poucas palavras, porque poderíamos falar bastante sobre isto, Adam Arish Hashem deu para ele uma nova chance. E nesse agora, nesse patamar que ele ficou, que ele caiu de nível, Hashem deu para ele uma nova chance. Agora, você para chegar no seu tikkun, no seu conserto, Tikuna Adam y por consiguiente Tikuna Olam es justamente con suor de su frente y justamente con amor morte que la persona no sea eterna. Morra, desintegra, separa a Neshama, alma del cuerpo y después resucita de un con un cuerpo más lapidado.